कांग्रेस ने आखिरकार आज इंदौर लोकसभा से पंकज संघवी को उम्मीदवार घोषित कर दिया कई दिनों से इंदौर के टिकट को लेकर जद्दोजहद चल रही थी मंत्री जीतू पटवारी हर हालत में चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने पंकज संघवी पर एक बार फिर भरोसा किया पंकज संघवी को टिकट मिलने की खबर मिलते ही उनके वल्लभ नगर स्थित निवास पर समर्थकों की भीड़ लग गई उसके बाद मिठाई खिलाने का दौर शुरू हुआ आतिशबाजी की गई उनकी पत्नी नीता संघवी को सब लोग बधाई दे रहे थे टिकट मिलने की खबर मिलने के बाद उनकी पत्नी नीता घर के पीछे बने शिव मंदिर और जैन मंदिर में गई वहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना की इस बार पंकज संघवी